Salut! Astăzi este despre a rectifica. În dicționar este a îndrepta și a corecta. Un citat foarte tare, dacă doriți să obțineți cele mai bune rezultate de la o persoană, trebuie să căutați cele mai bune lucruri din acea persoană. Să știi că am aplicat asta în cuplu și e foarte tare. Dacă îți dorești așa să rectifici tot timpul ceva la el sau să îndrepti, uh, înainte de asta, fă o apreciere, găsește ceva bun la el și rectificarea și îndreptarea se va întâmpla ca prin minune uh, din start. Așa că îți doresc succes piacere in più. Ciao!